снился мне вчера Где были в нем только ты и я Лазурный берег, море, волны, ночь Я чувствую слышится в сердце В нем лишь ты одна Хочу наш сон в реальность превратить